Hola, <clears throat> estamos en el metro de Seúl, en la estación Hewa y quiero mostrarles esto que me parece muy útil y es un tip muy útil estos teléfonos que estos teléfonos dicen ahí para llamar una plata ahí se puede llevar un minuto gratis así que es bacán. Puedes llamar gratis. Por un minuto, si no tienen plata, están perdidos, necesitan llamar a alguien. Creo que... Espera. ¿Está llamando? <laughs> ya, me está llamando de aquí. se va que vean, muy útil. Muy útil. Un minuto gratis para llamar en estos teléfonos se llaman Digital View Zone y puede que estén en algún metro cerca de ti. 짠